көптөгөн тажрыйбалар тартылуу күчү дененин массасына пропорционал экенин аныктады муну текшерүү оңой жакшы керилген резина пластинага адегенде теннис тобун анан ошол эле көлөмдөгү темир шарды коелу биз дароо эле металл топтун теннис тобуна караганда таянычты деформацияланганын көрөбүз башкача айтканда массасы чоң нерсеге таасир этүүчү оордук күчү көбүрөөк